I went and said the talk about Me llamo Ludmila, eh, soy de Ucrania, yo vivo aquí hace 11 meses porque soy refugiada y yo vivo aquí con mi madre porque nosotros eh, llegamos juntos y yo ahora soy la voluntaria en la escuela de adultos la Verneda, ah, como la profesora de inglés. Any It's very nice. remember your stories. Ahora hay una guerra ah, entre dentro de mi país y, Rusia. Ah, la situación en la territorio que está ocupada está muy mal. Hay mucha gente que, que, pierden sus pisos, no hay comida y casi no hay. Hay bombas ahí, hay la gente que están muriendo, sí a cada día y por eso nosotros teníamos que salir. Escogemos eh, España porque mi madrina vive aquí, en Madrid, pero el gobierno nos dijo que nosotros tenemos que salir Madrid y tenemos que vivir solo en Barcelona. Durante eh, seis meses nosotros vivimos en eh, centros de refugiados en Casablanca Ah, y después nosotros ah, tuvimos el permiso de trabajo y ahora vivimos en otro, en otro piso. Pero este tiempo, cuando nosotros esperamos a, decisión de España, si nosotros tenemos el estatuto de, refugiados o no, es, ah, puede, estar muy largo. Yo fui a escuela de Verneda. Y <laughs> ah, yo, me apunté a las clases de español y pregunté si yo puedo ayudar con algo. Yo puedo ayudar, por ejemplo, yo hablo inglés. Si la escuela necesita mi ayuda, yo puedo ayudar. Y ahora yo enseño la sola ah, en clase de inglés. She make, ah, Tu experiencia es muy buena. Me gusta mucho cuando cuando yo enseño algo y la gente me entiende y me dice, ¡Ah, gracias, yo tenía una pregunta, pero tú, me das una respuesta, ahora yo entiendo todo bien. Ah, es, muy, es muy buena porque, porque yo tengo una oportunidad. Uh, y la escuela aquí es no solo para, ah, para estudiar, ¿vale? es para conocer a la gente, para ah, tener un tiempo ah, juntos, ¿sí? Antes, cuando yo fui a España, estaba un poco triste, sí, porque yo tenía solo, solo estas cosas, ¿vale? Solo clases, citas y, nada más. Pero ahora yo tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Ahora yo tengo clases de inglés, ahora yo tengo muchos amigos, ahora yo tengo pareja lingüística. Por ejemplo, mi amiga mejor, ¿sí? Aquí en España, uh, yo lo conozco en esta escuela y es uh, muy... yo estoy, soy muy feliz por eso. Okay, thank you. Thank you, and all Carolina. Yeah, it's time. It's in general.